ये एकदम ओके ब्रो चलते हैं नीचे यार जा सकते हैं वहाँ तक चलते हैं देखते हैं कहाँ है दिखा दें हम्म। क्या सीन है वाह पूरा नेचर मस्त है yes bro all are belongs to third floor of NIT Silchar hostel nine A ओ क्या खूबसूरत सीन है देखिए आप लोग नमस्ते यहाँ रुक के थोड़ा आप लोग को दिखा रहे हैं देखिए ओ oh! क्या एकदम बारिश हो रही है लोग लुफ्त उठा रहे हैं एकदम देखते जाइए आप लोग कितनी खूबसूरत प्लेस है ये सब टी गार्डन वो है मैं भी जब असम आया नाइट सिलचर में तभी हम टी गार्डन देखे इधर ठीक है देखिए वो लोग कितना नीचे अब जा रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं खेतों में देखिए वह अब हम लोग डाउन हो रहे हैं अरे गिर गया देखिए कोई गिरना भाई नहीं गिरना नहीं ब्रो देखिए कैसे लुप्त उठा रहा है मजा हो देखिए अम्ब्रेला देखिए उल्टा कर दिया है लड़का लोग वादियों में मजे ले रहे हैं लोग